asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa qosol ma jiro waa xanaaqsanahay sababtoo ah tigtob cadaalad ma taalo waxaa arkaysaa wiil aad u qurux badan foodiisa sigisbaagiisa isaga dhan kala xiran kaale iska arag bushumihiisa oo aftaab camal u egeyn kabacdi waxaa sameynaysiin laagtaa la agmaraysiin sabab wiilasheena soomaaliyeed iyo gabdhaheena qurqurux badan hala dhiirigeliyo war wallaahi aniga intaa laag helin oo kuwa kaleeta ay helaan waa ku qanacsanahay sababtoo ah laagta lacag ma aha waa dhiirigelin qofka maanta dhow isu soo dhibay meel qurux badanoo tegay qarash iska bixiyay tagsiyo baxshay meelshadanoo tegay wax fiican muu saarin soomaalida maxaa idinka qaldan wallaahi bilaahi talaahi waxaas wax fiican maaha laakiin lacag lagu hela war mid ajnabi buuriyo qaba hadduu isku soo duubo maxaa la dhahayay hee soomaaliya waad ku dhoobaysaan sabab soomaali adiinka wax isku qabsada ya oh my god gabdhaha qurquruxda badan ha loo kala kacsho anigu waa baxay bis waa mugo